Sultanım, Altuncan Hatun az evvel emanet teslim etti. İçeri bir nefta düşerse halimiz duman. Çıkıp üstlerine çökelim o vakit. Yine karşılaştık. Asi kurt. Selam! Sen ölmeyi dileyeceksin. Gayrı karşısında benim olacak. Taht gözünüze boş görün ama değildir. Sultan Süleyman Bey Hazretleri